¿Hola? Sí, me, me, me está diciendo que, que no llega. ¿Cómo que no llega? No, no. ¿Cómo que no llega? Dice que no se anima a pasar. A ver, dame un ¡Mija! ¿Qué le pasa? A ver. ¡Pero no puedes sacar el pie! ¡No, está acá! en el teléfono, pero está Es, es, un, es un misterio. Ah, es un misterio. ¡Es un misterio! con el pie. A ver, saca el pie izquierdo, digo derecho, levántalo en alto. Mija eso, eso, vamos, eso, mucho, mucho. Eso, un poco más. ¿Qué pasa, amiga? Es que me esos zapatones. Que se usan ahora. Este. Ayuda la mamá. ¿Pero cómo, mamá? ¡Fuera, mamá! Eso, mucho. Bien. Pues acá tengo el pie. Oh, Eso es un bien, mi hija, criada. muito outra, uma carne,